bin in einem Zelt mit einer Familie und es hat im Moment keinen Strom. Wir versuchen jetzt mit Handys Licht zu machen, damit ihr das seht. Da ist der Heizofen und da brauchen sie halt Heizöl, um das Zelt zu heizen. Sie haben äh, eine Flasche Heizöl und das tun sie dann am Abend äh, sparen und benutzen, damit sie über den Winter durchkommen. Also es ist wirklich eine schreckliche Situation da. Es ist auch kalt. Jetzt scheint noch Sonne, aber in der Nacht ist es kälter und der Winter kommt erst. Jetzt sind wir hier in einem Camp, wo über 50 Familien sind und ihnen haben wir jetzt Heizöl gekauft und werden jetzt da alle zusammen verteilen. Oh, malu. Bawa kamu tadi.